السلام علیکم راجو ریاض ندیم نیاری صاحب کی بحر لیاز سے لکھی ہوئی نعت پیش خدمت ہے مطلب ہے کہ نہیں پیام کوئی آپ کے پیام کے بعد نہیں پیام کوئی آپ کے پیام کے بعد ملا کسی سے نہ رب آپ سے کلام کے بعد بغیر عشق مدینے میں کوئی کچھ بھی نہیں بغیر عشق مدینے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہ بادشاہ بھی ہے آپ کے غلام کے بعد کسے میں جال کہ دعویٰ یہاں کرے کوئی کسے میں جال کہ دعویٰ یہاں کرے کوئی نظام کوئی نہیں آپ کے نظام کے بعد خدا کے بعد وہ ہیں بس یہی تو کلمہ ہے خدا کے بعد وہ ہیں بس یہی تو کلمہ ہے کسی کا نام نہ آئے گا ان کے نام کے بعد اشارہ کیجیے آقا میں اٹھ کے چل دوں گا طلب ہے اذن حضوری ہر اہتمام کے بعد انہی کو دونوں جہاں میں ہیں حرمت حاصل انہی کو دونوں جہاں میں ہے حرمت حاصل جو محترم ہوئے آقا کے احترام کے بعد گزر نہیں ہے مدینے میں ظلمتوں کا ندیم گزر نہیں ہے مدینے میں ظلمتوں کا ندیم طلوع صبح کا منظر ہوا ہے شام کے بعد نہیں پیام کوئی آپ کے پیام کے بعد بلا کسی سے نہ رب آپ سے کلام کے بعد بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ